Ola, bos días. Hoxe vou vos ler o año que é un porquiño. As ovellas pastan no prado, comen erva e corrican cos seus bonitos xerxeis brancos de lá. Os porcos están na poza, pasan o día emborcallándose na lama. Pero isto que é? Un año na lama? Este año está tolo, exclaman as ovellas. Este que año máis raro, exclaman os porcos. Non estou tolo, exclama o año. Son un porquiño. E volve emborcallarse na lama. Ja, ja, ja, ja, rin as ovellas. Daquela, non somos avións brincan moi alto polo aire e imitan o ruido dos avións. Ho, ho, ho, rin os porcos. Daquela non somos lanchas. Emborcallanse barriga arriba sobre a lama e imitan o ruido das lanchas motoras. O año non entende nada. Ele é un porco. Está claro? Non si? Sí? non hai nada mellor que emborcallarse na lama. Iso de comer unha pouca erva e pasear con xersei limpo, a el non lle vai. O granxeiro tampouco entende. Un año no, ao que lle gusta emborcallarse na lama. Nunca tal se viu. Isto vai ter que velo un veterinario. Entón, que temos aquí? Pregunta o veterinario granxeiro. Un año moi especial, responde o granxeiro. O que máis lle gusta é emborcallarse na lama. A ver, di pe, pide o veterinario Año. Pero Año non obedece e di. O veterinario auscultaba a riga do Año cun estetoscopio. Hmm, O veterinario toma a temperatura ao año cun termómetro. Hmm. O veterinario peta o año no seonllo cun marteliño. Hmm. Sabes o que pasa, granxeiro? Explica o veterinario. Que non é un año. Ele é un porquiño. Pois non o entendo, di o granxeiro. Non ten toda a pinta de ser un año. Só por fora, di o veterinario. Por dentro non. Pero iso ten solución. E colle unha máquina de rapar. Seguro que é o que queres? Pregúntalle o veterinario. Sí, porque son un porquiño. Contesta o año. O veterinario ponse a rapar o año a medida que se acumula a lanochan, vai saindo a luz a verdadeira pel. Listo, dio veterinario. Ves a cor granxeiro. Vexo. A xente o granxeiro. É rosa. Sí, concorda o veterinario. Rosa como a dos porquiños. Tes razón, exclama o granxeiro, pero logo sinala para o rabo. Esa parte aínda non está ben. Bo, xa o resolvo eu, di o veterinario. Colle unhas pinzas de rizar o pelo e falle no rabo un rizo ben lindo e delicado. Agora o porquiño, que nunca foi un año, emborcállase feliz na, la, na lama. E as ovellas, que porquiño máis lindo, din. E os porcos, que porquiño máis gracioso, exclaman. E colorín colorado, este conto ha rematado. Moi ben. Que teñades bo día.